En France, pour les fêtes de fin d'année, le foie gras est souvent présenté comme incontournable. Après avoir vu cette enquête, vous comprendrez sûrement pourquoi il est rejeté par de nombreux pays. La production de foie gras est devenue aujourd'hui, comme pour l'élevage de porcs en Bretagne, une production hyper industrialisée et absolument indifférente au sort des animaux. Pendant la période de gavage, environ 90% des oiseaux sont enfermés dans des cages de batterie. Contrairement à ce qu'on entend parfois, les canards ne viennent pas se faire gaver, ils cherchent à fuir. Bloqués dans des cages individuelles, immobilisés par des grilles ou coincés entre les jambes, ils subissent le gavage deux fois par jour. Le gavage consiste à administrer de force, à l'aide d'un tuyau enfoncé jusqu'au jabot de l'animal, des aliments en grande quantité, très énergétiques et déséquilibrés. Le gavage n'a donc plus rien à voir avec la préparation de la migration des oiseaux, comme veut nous faire croire le lobby du foie gras. Le gavage consiste à provoquer une maladie du foie, la stéatose hépatique. Alors que le prix au kilo est toujours plus bas pour le consommateur, le foie gras est un produit très cher payé par les animaux dont le corps est volontairement rendu malade. En 12 à 20 jours, le volume du foie est multiplié par 10. Les autres organes sont de plus en plus compressés et certains oiseaux peinent à se déplacer. Tous les canards sont en stress thermique provoqué par la suralimentation forcée. Un million de canards meurent chaque année en période de gavage. Les animaux ont des sensations, des émotions et la volonté de vivre. Agissons ensemble pour les défendre. d'autres questions Le foie gras. Le foie gras, si, si, parlons du foie gras. Ah, parlons du foie gras. Le patrimoine culturel.